Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Tonton aja yang masih setia mereaction berbagai macam konten kali ini Di video kali ini admin mau mereaction kembali yaitu Mabru Esmit ketika dia mengucapkan syahadat dituntun syahadat untuk pertama kalinya yaitu di bulan Mei Ketika dia sedang bermain Playstation sama lawannya yang dari Emirat uh, Jadi di video ini dia pertama kali ketika ngucapin syahadat ya teman-teman ini pertama dia mengucapin syahadat di part satunya kalau kemarin admin ngepostkan itu ke, apa namanya part 2 ya jadi di, sebelum yang kemarin admin post itu dia udah dituntun dulu baca syahadat sama lawan mainnya yaitu yang dari Emirat لا لا لا اصبر اصبر نخليه نخليه يحلق حاجبه ثاني ولا نخليه bingung dia ngomong apa ini <laughs> sama kayak aku nggak ngerti bahasanya. Oke, okay, listen, please, listen, listen, listen. You have to say ashadu. Ashadu. Tunggu. Anna. Anna. Anna. Ashadu. Anna. La. Anna apa Allah? La. Ilaha. Ilaha. Illa. Illa. Allah. Nah, bro, what the fuck am I saying? dia yang Dia. Dia. pertama ini dia kayak terima Dia. Dia. Dia. Muslim Dia. he's making you a Muslim dia langsung menolak oh, no oh langsung ini adalah doa teman-teman uh, ini adalah doa Dia. Dia. Dia. anna anna anna la la ilaha ilaha illa il illa illa il Allah Allah wa Dia. wa Dia. What did I just Oh, say? okay, كمل okay. كمل كمل Okay, now uh, wa ashhadu. What am I saying? It's a prayer, bro. Okay. I, trust alright. me. Okay, It's okay. a- Wa ashhadu. Wa ashhadu. Why I should do? Why I should? Why? Why I should do? Anna I'm not Muhammad Muhammad abduhu Abdahu wa والله سولو الله اكبر سبيد ويلكم سبيد الله اكبر الله اكبر الله اكبر ojek, ulama TikTok, khasunullah. Dia sambil gini tapi sambil Allah Akbar gitu ya teman-teman. Ulama TikTok, khasun underscore 75. Hey love underscore s to follow my TikTok jet. Jet, khasun 75 underscore. Khasun 75 underscore. Follow me, Follow me speed. I'll catch. Allahu Akbar. Allahu Akbar. It's not speed anymore. It's Sheikh speed, okay? It's Sheikh. speed. <laughs> Namanya ganti. 75 on the TikTok. Follow me. Gasmo 75 on the speed TikTok. Follow me. No, shut the fuck up. Stop saying that. Kamu ya, it's, it's not us, it's not us, it's Gerson. Say, uh, Tapi emang si Mabro Speed ini dia kalau bercanda itu ekstrim ya teman-teman. They love, la. They love underscore S2 on TikTok. Follow me, guys. No, shut up! Shut up, Gerson! Fucking bitch, nobody wants to follow your fucking TikTok. Damn, iya, bro! Speed this way. Dia emang kalau bercandanya terkenal, apa namanya istilahnya terkenal nah, nah, nah, ekstrim bercandanya. What did I say? What did I say? Speed, uh, Karena kemarahannya itu uh, dia jadi uh, viral. I'm, not really good. Kalau marah dia lucu. Oh, kalau beda masih Kamaludin yang pernah admin pos itu, dia ngacungin jari tengah malah viral. <laughs> Ini marah-marah viral. Yeah. Buset, buset syahadat. Iya. Dia sering iya. dia kalau main iya, game sama pemain lain kalah pasti marah. You have changed bath and now you want join Now you are officially Muslim. You have to pray five times a day. You have to read Quran. Kaget, kaget. It's like, yeah. You know Muslim. can eat? Read Quran, dia kaget. Uh, yeah, you can eat anything and, and not raw. No, no big. Okay. No, what? Big is not what it. No, no bigs, no pork. You know. No bacon. You know. Listen, listen. Anyways, no, but... bacon is not very good. No, honestly, honestly, no, listen. No drink. No this drink. Is... No drink oh. uh, alcohol. Yeah, and, and no alcohol, no alcohol, no oh, whiskey, no bourbon, no Hennessy, no whatever this shit is. This shit is haram, bro. This haram, shit, you gotta stay halal. Listen, listen, Speed, what if I, listen, you what know, if I big, do do it though? You, you, you know, you have to like you have to like go back to God and you have to pray, you know. Oke, okay, jadi ini yang part pertama ya teman-teman. Kalau kemarin kan ada yang part kedua yang admin post di channel ini juga. Yang pertama ini postingan bulan Mei. This is Reed, when we go to Jannah, you know, Jannah is like heaven. I want to see you there with me. You know, the day I want to see you, Speed. We love you and we want you in Jannah. We don't we want you, you to go like to and and we don't need your money. Yeah, you you can keep your money, Speed. We are very, we, you know, we are good. Your money you can keep. Dia masih shock, masih kaget istilahnya. Very good. But you are now Muslim and you have to abide by the rules. You know, Muslim. You know, I, pork is not very good. No, you can like eat chicken. <sighs> Congratulations untuk Mabro Speed di part pertamanya ya. Oke, admin tutup aja ini deh.